باقي كاماتشو في وضع حرج جدا ومحاولة وهدف للصين وهدف للصين في اللحظات الأخيرة في اللحظات الأخيرة البديل بو يسجل للمنتخب الصيني دقيقة 93 دقيقة 93 المنتخب الصيني يسجل هدف في مرمى منتخبنا الوطني العراقي مرمى منتخبنا الوطني العراقي في الدقيقة 93 من عمر المباراة في الدقيقة 93 من عمر المباراة هدف للصين لا شيء لمنتخبنا الوطني العراقي خلاص الصين يحقق الفوز على منتخبنا الوطني العراقي لا يهم لا زال لدينا الكثير نفكر به